Bulldozer adalah jenis peralatan konstruksi, biasa disebut alat berat bertipe traktor menggunakan trek atau rantai, serta dilengkapi dengan pisau atau blade yang terletak di depan. Bulldozer diaplikasikan untuk pekerjaan menggali, mendorong dan menarik material seperti tanah atau pasir. Terdapat beragam model bulldozer yang digunakan masyarakat saat ini, khususnya untuk di lokasi konstruksi atau penambangan. Berikut adalah 5 bulldozer terbesar dengan kualifikasi terbaik di dunia. Tapi sebelum lanjut, support channel ini dengan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar dapat notifikasi update video selanjutnya. Diawali oleh Liebherr PR764 Litronic. Liebherr PR764 sendiri berbobot 49,5 ton, dengan panjang 5,28 meter, lebar 3,26 meter dan tinggi 3,94 meter. PR764 ditenagai dengan engine 8 silinder, torsi maksimum mencapai 1600 rpm, bertenaga 392 horsepower per 292 kW, dengan lebar bilah 4,37 meter. Yang kedua ada T800. Bulldozer raksasa buatan Rusia ini berkapasitas 106 ton ini, memiliki panjang 12,4 meter, dengan lebar 6 meter, dan tinggi lebih dari 4 meter. Sementara Blade Bulldozer setinggi 2,6 meter, dengan lebar 6 meter, berkapasitas 26,3 meter kubik. Mampu melakukan penetrasi maksimal mencapai 8 meter. Yang ketiga ada Caterpillar D11T Series. Caterpillar D11T memiliki bobot seberat 112,72 ton, ditenagai mesin diesel dengan kapasitas tenaga 850 tenaga kuda per 630 kW, dan diperkenalkan pertama kali tahun 2008. D11T sendiri memiliki panjang 10,9 meter, lebar hampir 6 meter, dengan bilas lebar 6,7 meter dan tinggi hampir 3 meter, bulldozer ini dapat mendorong hingga 52,9 meter kubik. Yang keempat ada Komatsu D575A3. Bulldozer ini memiliki bobot seberat 153 ton, dilengkapi dengan engine bertenaga 1150 tenaga kuda per 860 kW. Bulldozer ini memiliki bilah setinggi 3,6 meter dan lebar 7,4 meter, yang dapat memindahkan 69 meter kubik material perlintasan dengan blade standar, dan mampu hingga 96 meter kubik dengan blade opsional. Yang terbesar ada Ako Super Bulldozer. Adalah bulldozer terbesar dan paling efisien yang pernah dibuat. Bulldozer Ako sendiri berukuran panjang total lebih dari 12 meter dari ujung bilah sampai riper belakang, dan tinggi lebih dari 3 meter, memiliki bilah selebar 7 meter dan tingginya 2,7 meter. Bulldozer ini memiliki bobot seberat 183 ton, dan ditenagai oleh dual engine hingga menghasilkan tenaga 1350 tenaga kuda per 1010 kW. Itu tadi 5 bulldozer terbesar yang paling efisien yang pernah dibuat. Demikian pembahasan kali ini, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.